ঐশ্বৰ আলি আমাৰ বাবে এপাক চাবা বেকাৰ হ'লেও বদমাছ নহয় মাই ডিয়াৰ প্ৰেমত পৰিলে আমিও ঘূৰাব পাৰিম ৰেষ্টুৰেণ্ট খুৱাব পাৰিম চিকেন ফ্ৰাই আকৌ কওঁ ঐশ্বৰ আলি আমাৰ বাবে এপাক চাবা হিন্দী চিনেমাৰ দৰে আহোঁতে যাওঁতে ঘূৰি ঘূৰি চাওঁতে পৰি যাম হয়তো তোমাৰেই প্ৰেম ঐশ্বৰ পাতত ভেটি হাতত ধৰি জোকাই দিব পাৰোঁ আমিও আৰে ডেকা ল'ৰা লং পেণ্টৰ পকেটত বহি আৰু হাতত এণ্ড্ৰইড ফোন লৈ কলেজত দিব নোৱাৰিলো চাল তথাপিও কওঁ ঐ ছোৱালী আমাৰ এপাক চাবা বেকাৰ হ'লেও বদমাছ নহয় মাই দিয়ে ভদ্ৰতাৰ পিন্ধি তামোলৰ ইচ্ছাৰে পিৰালীৰ কাষত পেৰুৱা মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা নহয় মাই দিয়ে ইচ্ছা কৰিলে ডাঙৰৰ মুঠিত ধৰিব পাৰোঁ মাই দিয়ে চাকৰি নাপালেও খেতি কৰি খোৱাম বেকাৰ হ'লেও বদমাছ নহয় মাই দিয়ে नागपाले आनंद भोकर दिन हिंदी सिनेमार दौरे दुर्दार तमुर प्रेम দুদিন পাশে আমার বিয়া কাহিনী শেষ আকৌ কওঁ ঐশ্বর আমার ভালো ব্যাপার সারা বেকার হলেও বদমাস নহয় মাই বিয়ের